جان من من جان من لذت دنیا تا یاشیت غریریت جوانی داد من جان من لذت دنیا تا یاشیت غریریت جوانی داد از ناسم در زندگی نتوانینا مستازا نفس کشم ز قدرتی توان مستازا نفس کشم ز قدرتی توان بخشیش مرنم نی روز خشم طرف نه نگ دی حالا لد نی نکاز طرف ای خلق خدا کوی که خنم قدرت صدیش یو داد خدا روی زمین سکن ای خلق خدا کوی که کنه قدرت صدیش یا داد خدا در روی زمین سکن من جان من جان لذتیدن یادتا یاشیت غروریت جوانی داد. روز ناسم ده زندگی ده توانه نه روز تازه نفس قشم ز قدرت دیدوان روز تازه نفس قشم چه قدرت دیدوان هنوز تازه نفس خشم ز قدرت دارم